Okay guys, aku Daniel and welcome to The So, podcast pada malam ini, aku nak menceritakan satu cerita yang aku agak sama-sama. Tapi aku nak record malam ni and mungkin aku akan boleh dengar pada masa-masa akan datang insyaAllah. So, topik kita pada malam ini adalah momen UPSR 2016. So, seperti yang korang dah tahu, aku dulu sekolah di SK Bandar Baru Selayang 2. Aku pernah bagi tahu oh tidak. Tapi now aku dah bagi tahu lah. So yeah. Aku sekolah di SKBS 2 yang sangat dekat dengan Selayang Stadium ataupun MPS Stadium, Majlis Pembandaran Selayang Stadium. Dekat je sebab sekolah aku is atas bukit. And moment you pesa, let's go through dengan kita punya first moment kita waktu bulan sembilan eh no kita UPSR aku tak ingat bulan sepuluh Oktober bulan September around macam tu lah and kita pada bulan empat bulan empat ataupun bulan lima kita ada macam kursus lah kita kena pergi seminar seminar ah seminar sekarang orang web, webinar ya ha, sebab kita secara atas talian ataupun online lah pada time tu kita seminar aku seminar dekat university tak ingat tapi dekat KL kita kumpulkan semua tapi yang pergi time tu adalah um, dia pelajar yang terpilih saja. Like macam sekolah aku dibawa dalam 20 orang atau 30 orang aku tak ingat. And kita ada kumpulkan budak-budak sekolah lain. Aku satu geng dengan Izzat ha, yang aku ingat lah. Aku tak ingat siapa lagi yang pergi. Okay. Let's start kita punya moment time kita pergi tu. Ada dia punya pengacara dia yang tukang bagi tips lah untuk kita cara kita menjawab teknik ah teknik untuk kita jawab paper BM English Mathematic and also dengan subjek-subjek uh, teras yang lain lah. Aku ingat lagi aku duduk depan dia dekat seminar tu dalam satu aku tak ingat nama dia apa monitorium ya. Dia macam dalam satu bukan dewan tau tak ingat lah dia macam uh, kita ada stage kat depan dan dia punya kerusi meja tu is like macam tangga tau dia makin lama makin tinggi it's like macam stadium lah makin lama makin naik kan and aku duduk dekat tingkat yang ke tujuh tak ingat tujuh lapan lebih kurang and atas aku ataupun belakang aku ada semua sebaris perempuan aku duduk sebelah Izad. and kalau korang tak tahu aku tak fokus langsung time tu because of what sebab aku ada nampak ada kenal dengan seorang budak ni nama dia Farah Farah aku tak ingat ah ya Farah betul Farah kita aku buat satu note kecil aku tanya nama dia siapa kita sembang-sembang kita conversation eh, um, atas paper lah dia pun bagi tahu nama dia Farah dia bagi phone number dia and macam-macam lah kita balik sekolah tu kita start uh, chatting on phone lah and kita start kenal-kenal ya yeah. aku pun tak ingat dah nombor dia sekarang sebab phone aku hilang kena rembat Okay, balik daripada tu Okay, kita pergi moment yang kedua Moment you pass aku pula kalau korang nak tahu aku pernah buat video sebelum ni aku ceritakan ada case uh, hampir masuk sekolah Juvana aku buat satu short film tajuk dia Juvana Sekolah and kita got caught lah dengan cikgu and cikgu take action and after all dia call polis uh, jabatan um, kementerian um, lagi satu tu apa PPD PPD tu datang sekolah take a statement uh, each of kita orang daripada kita orang setiap seorang and after all polis buat dia punya conclusion and dia cakap yang kita orang tak bersalah kalau korang nak tahu korang boleh tengok kat video yang sebelum ni lah ada video korang type di video aku um, sebelum apa hampir masuk sekolah Giovanna so dia akan keluar video aku Okay itu adalah a month before you pesah kita selepas tu kita ada camp motivation uh, dua hari satu malam it's very meaningful motivation camp ever because kita dapat kumpul dengan member-member waktu malam dan kita dapat you know kita dapat beriada, dapat buat benda yang seronok lah orang kata kan there's something like the fun things and Ah, lepas solat maghrib kita ada motivation uh, ceramah daripada ustaz sampai dengan nangis apa semua and like pukul 9 macam tu kita ada aktiviti malam pusing sekolah tu lah semua jungle bukan jungle trekking kita pusing satu sekolah kan aku ingat lagi bilik kita orang kita orang tidur dalam bilik um, pendidikan jasmani and bilik tu betul-betul sebelah kita punya padang sekolah lah sebelah padang sekolah And aku bawa bag uh, luggage yang besar tu. Bag luggage uh, bagasi, bagasi, bag bagasi. And bag aku tu jadi uh, jadi gerabak untuk member aku. Seorang duduk atas tu, seorang tarik and yang paling menyedihkan bag aku <laughs> patah. Patah Serius patah Aku tak main-main Tapi back tu dah buang lah. Yelah 2016 kan And Kita orang time tu Nak kata tak kuah hantu pun tidak lah Nak kata tak takut pun tak juga Dia In the middle of that thing lah Kita orang punya kelas um, Kelas um, I mean 6 bestari Kita punya kelas dekat atas sekali And betul-betul sebelah hutan lah uh, kita orang tengok daripada kita, we see from bawah kita tengok kita dongak ke atas and we we saw something lah like the white things kain putih apa semua aku jenis yang tak puas hati and aku adalah seorang yang acah-acah berani ya. dalam hati takut juga tapi berani uh, aku ajak sedua orang member aku kita naik bertiga kita naik sampai ke atas dia pusing there's nothing lah tapi apa yang peliknya kita nampak kelas kita kerusi berterabur kalau korang tahu siapa yang buat itulah kita orang yang buat before kita balik daripada sekolah kita akan sepahkan kelas tak tahu kenapa jahatnya kita orang kita orang sepahkan kelas and malam-malam Selepas settle aktiviti, kita dah dinner, kita dah supper. Kita pun start tidur. Like pukul 12. 12 pagi, 12 tengah malam lah. Aku tak boleh tidur. Aku lepak dengan kawan aku. Dia dia smoking. So, kita orang tengok lah dia smoking. Aku tak aku tak isap rokok. Kita tengok dia smoking dekat tangga. Wish. Memang the the feeling dia punya tu. Aku tak isap rokok. Tapi tengok member-member aku lepak, nyanyi-nyanyi kan. Nyanyi uh, tak ada bawa gitar tapi nyanyi lah bergendang-gendang malam-malam tu. Cikgu semua bilik dia dekat belah mana tu aku tak ingat. Kita orang punya betul-betul dekat tepi padang tu, kita duduk kat tangga tu. Nyanyi-nyanyi lepak-lepak. And kalau korang nak tahu, dari sekolah kita orang tu, sekolah kita orang atas bukit and kita orang nak turun ke padang tu, kita ada tangga. Duduk dekat tangga tu, korang pandang straight korang boleh nampak the all view whole Kuala Lumpur. Itu yang best Kita boleh nampak view KLCC Kita boleh nampak view KL Tower And all the buildings Dekat KL Itulah feeling ni sekolah betul-betul Dekat KL Ya, yeah, memang best Serius Moment UPSR Number 4 or 3 Aku tak ingat Hari A day before UPSR Kita dah start Release tension kita Kita dah tak We are do nothing Kita tak buat apa-apa just chilling, relax, and now the day that we are very scared and the day we are waiting for is UPSR. The first paper is BM. Paper 1 dan paper 2. Jawab macam biasa. Oh, okey okey okey, aku lupa nak bagi tahu. Ah uh, kita ada rehearsal, bukan rehearsal kita dah start duduk dekat kita punya angka giliran dekat angka giliran kita punya tempat punya punya tempat duduk lah kalau kau nak tahu aku ada crush dulu tapi time tu aku tahu perkataan crush tu tapi aku tak tahu macam mana nak merealisasikan perkataan tu so orang tanya aku ada crush ke tidak tak ada uh, aku pernah suka dengan seorang budak ni and nama dia is aku bagi lah nama penuh dia nama dia is Nur Alisa Afira binti Muhammad Syukur. Kalau dia tengok tu kini salam ah. <laughs> And yeah. Paper satu semua settle jawab. Oh, okay. Kita pergi dekat um, aku ada buat hal dalam dewan, dalam dewan peperiksaan kalau nak tahu aku buat apa aku bawa air and sebelum eh lepas eh time tu tengah baca yasin dia tengah baca yasin berdoa semua aku bawa air botol and settle baca yasin kalau nak tahu aku buat apa meja kita tu dia ada macam sedikit um, apa aku nak panggil lah pelindung eh macam benda tinggi sikit so kita boleh isi lah. kita boleh tuang air sikit lah aku tuang air kat belah depan tu buat macam kolam main main main air and cikgu aku nampak kita kena lempang <laughs> kita kena lempang aku tak kisah pun tak apa lah benda lepasan so ia je lah ia berlalu Dan aku tak ambil hati pun tak apa And ya yeah, jawab selama seminggu paper UPSR kita and after all we finally we are freedom. Time tu bila kita settle UPSR tu kita rasa macam betul-betul bebas sangat lah. Freedom gila-gila lah. And ya, yeah, kita dekat sekolah tu after UPSR kita dah tak buat apa-apa kan kita UPSR awal sebab budak-budak yang lain semua dia orang, um, diorang exam akhir tahun punya kan the last year um, the final year for examination untuk dia orang budak-budak daripada um, dari 1 sampai darjah lima tu dia orang bulan sebelas, so kita exam bulan 9 so kita ada dua bulan tu kita freedom kita boleh kacau orang aku rasa kita tak pernah duduk kat kelas sebab cikgu pun tak masuk kelas. Kita memang sekolah tu jadi macam tempat tak tahu lah aku nak cakap macam macam playground Kau rasa. Baju tak tain, even baju ke meja pun kita tak pernah tain. pagi pagi lah datang sekolah, penimbunan, tain, naik pukul 8 terus keluarkan bajunya. Aku kita orang buat macam-macam Okay kalau korang nak tahu Dekat hujung kelas kita orang tu Ada satu bilik And bilik tu Kosong Tak ada meja apa semua Cuma dia ada penuh dengan tilam Sebab Kalau atlet-atlet uh, ah, Raja bola sepak Nak training dekat kita punya stadium Dia orang akan Bermalam di sekolah kita orang So Tilam-tilam tu lah akan bagi untuk dia orang And tilam tu jadi kita orang punya playground lah. Kita orang buat macam super duper. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. And that's moment for us ah And yeah, I'm really miss them. Aku rindu sangat dia orang. Uh, especially aku rindu Azim. Siapa nama dia? Azim Azim Adli. Aku rindu Isilman. Zaim. Uh, Zaim. Ha, Zaim aku still contact lagi. Eh. Yang lain semua aku tak contact dah. Lama juga kawan aku. Dia ni lelaki Uh, Ime, Ime El Iman. Ime Faiz. Play-play uh, bola. Eh, play-play bola baling aku. Handball kan. And ustaz aku yang banyak support lah kita, aku and kita orang. Kita orang ada kelas petang dulu. Uh, aku tak pergi suara agama. Sebab suara agama it's quite far. Tapi ya, jauh jugalah dekat sekolah aku tu ada dekat belah bawah ada sekolah agama in and sekolah tu full nak sekolah korang kena pergi dekat belah-belah yang lain lah macam Selain Jaya Selain Baru so jauh lah kita tak sekolah lah uh, ya yeah. aku pun dah tak tahu nak cakap apa lagi kita end video sampai sini kita punya podcast sampai sini and sekarang subscriber kita ada 1.89k subscribers and we need like another 100 subscribers to reach to hit um, 2k subscribers and kita boleh lebih semangat lagi lah so yeah uh, don't forget to subscribe to our channel don't forget to like our videos or latest videos and even all our videos um, share this videos this video or or another videos to all our all of your contacts your friends and even your family uh, yeah Aku Daniel Eskin The Hospice Assalamualaikum Bye-bye